Ito yung dati naming Skydirect, uh, ah, wala na siyang makita kahit ano wala na rin ganang palabas ayan siya 6 ano ba Say, kahit 7 7 uh, GMA News TV wala na rin makita ganyan po nalabas sa SkyDirect ayan ganyan po ito naman po papalitan natin siya ng signal bagong deliver so yung SkyDirect papalitan natin ng signal. Ito na po yung bagong signal box. Bubuksan natin kung ano yung mga laman. So, yan yung thank you letter. Uh, may libreng 500 load signal. Uh, manual. Yan. Yung box. Yan. Signal box. Signal HD and sticker HDMI cord battery uh, cable pa rin remote signal remote and adapter yan. So, testing po natin, ikabit. So, ayan na po, nakakabit na po yung signal. Signal TV box. And then, bagong kabit pa lang. And then, ito lang po yung makikita. So, hindi pa na-activate ang account sa system ng Signal TV. So, ang meron lang ngayon dito is 1pH channel. Ayan pa lang ang palabas. So, hindi pa na-activate sa system ang new Signal TV account. Pag walang palabas, ganyan pa lang ang makikita. Channel 2, CA e ng Access Upgrade Account. So, sari-sari, PTV4, TV5, GMA7, Ayan, so wala pa, hindi pa siya activated. Hintayin po natin ma-activate ng signal yung account. Ayan, meron siyang HD channel, TV channel, yung sa, sa taas all channel, then radio channel, then your favorite. So sa radio, DCRH. Ibalita mo yan, RH 27. Noche kakas, noche. So ayan, meron siyang radio. Sa channel, All Channel 1, 1 Asia pa lang. Ayan. So, intayin pa natin. Pag meron na pong iba-ibang channel, balikan ko kayo. Thank you. So, ito na yung signal na activated na yung account. So, ayan. Activated na po yung account. And then, meron ng meron na siyang palabas so yung channel 2 merong advisory na ganyan so ito yung iba-ibang channel sari-sari PTV4 e for government to continue helping us Ayan, TV5. Uh, GMA7. One News Channel. One Screen. Ayan, CNN Philippines. GMA News TV na nag-endorse ng Upward the Box. Ayan, IBC 13, Net 25, Ayan, Net 25, uh, DCRH, meron din, ETC, HD channel Food Network ay so walang access doon PBO yan <laughs> Yeah. So, ayan po yung palabas na Signal. HBO. Ayan. So, activated na yung aming Signal TV. So, makakapanood ulit ng iba't ibang news or movies. So, ayan. Thank you guys sa panonood. Thank you for watching.